Va nihoyat, va nihoyat Allohga behisob shukr bo'lsin. Alloh o'zinga shukr. Va nihoyat aytganimdek ajr toshlar oddiy reyslar qo'yilish kunlari aniq bo'ldi. Xudo xolasa bu video orqali to'liq hammasini bilib olasiz. Aziz do'stlar, bu videoni boshqa vatandoshlarimizga ham Telegram, WhatsApp gruppalariga, boshqa yerlarga, boshqa yerlarga jo'natishingizni, tarqatishingizni so'rayman, sababi bu holatda bu voqeani kutganlar juda ham ko'p va deyarli hamma bu narsani kutib yashayotgan edi. Aziz do'stlar, iltimosim shu, bu videoni tarqatinglar. Undan tashqari kimda kim bu videoga agar bir dona like bosgan bo'lsa, tarqatishga hissasini qo'shib, Alloh rozi bo'lsin. Qilgan har bitta niyatingizga Allohim ko'magida erishing, yetishing. Aziz yurtdoshlar, kattakon rahmat. Videoni boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiy va siz har doimgidek ha, o'sha siz sog'ingan Max Madiev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, eslatib o'taman, ko'pchilik masalan yangiliklar bo'lib qolyapti, kichkina qisqa ma'lumotlar yoki 18+ videolar, u narsalarni men sizlarga oldin ham aytganman, Telegram gruppam bor, ekranda ko'rganingizdek, xuddi shunday yozsanglar bittada chiqadi. Telegram gruppamga obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Agar ja boshingizni og'rib ketadigan bo'lsa, shuni bezuv qilib qo'yinglar, cheketish shart emas. Sababi birinchi qaynoq xabarlarda, qisqa-qisqa xabarlarda aynan o'sha gruppaga joylab boryapman, o'shaning uchun obuna o'qing maksimali pastda chiziqcha deb bo'lsa sizdan hech narsa ketmaydi 18 plus videolar bo'lsin yangi qaynoq qisqa qisqa videolar bo'lsin ma'lumotlar bo'lsin aynan telegram kanalda ko'rib bilib olasiz aziz yurtdoshlar demak e, biz mavzuga o'tadigan bo'lsak bitta ikkita blogerlarni ko'rgandim chegara ochildi xush xabar deb video qildi Boshdan aytaman chegara ochilgani yo'q Eslataman, chegara ochilgani yo'q. Unaqa narsa yo'q. E, charterning reys samolyot orqali charterli poyezdlar keldi. O'sha vatandoshlarimiz olib ketdi, birpasda bu narsani chegara ochildi ishda işte, yo'q, chegara ochilgani yo'q. Lekin va nihoyat avialiniyalar, ya'ni oddiy reyslar etap-metap qo'yiladigan bo'ldi. U hozir qo'yiladigan bo'pti, yana emas demanglar. Hozir hammasini tushuntirib o'taman. Ya'ni xush xabar bu albatta. E, kunlar aniq bo'ldi. Bir necha kun oldin men buni video chiqarmadim, faqat e, o'sha reyslarni ko'rgan edim. sentyabr oyidan etapma etap o'sha e, oddiy reyslar tiklanadi. Birinchi bo'lib o'sha Turkiya, belarusiya Qozog'iston, ya'ni ikkita o'sha 5 ta davlat bordi, ikkita qasr e, davlatida, lekin Rossiya yo'q edi. Rossiya hozir ham unchalik ana emas, o'shani eslatib ketay Tashqi ishlar vazirligi o'sha ochiqlama qildi, lekin kunlar ana emas edi. Bugun xudo xolasa kunlari ham ana bo'ldi. Men juda ham xursandman, bilmayman nimaga xursandman, sababi Mart oyidan beri shu narsani ichida yurganim uchun men juda ham xursand bo'ldim. Har kuni vatandoshlarimiz so'raydi, so'raydi, palon puldan ketishdi, qancha-qancha vatandoshlar bilet olib qo'yganlar bor. Mana shular uchun juda ham xursand bo'ldim. Shaxsan men o'zim Turkiyadaman hali beri ketish nima deydi, planim yo'q. No boshqa o'sha vatandoshlarimiz uchun xursand bo'ldim. Xo'p, yana bitta xabarga yetib e, aytib o'tib ketishim kerak. O'sha ba'zi bir mutasaddi xodimlar, e, o'sha charterli reysga bilet sotadigan firmalar menga o'zlaricha rosa o'xshatishdi. E, men aytdim, sentyabrda ochiladi, mana tashqi ishlar ochiqlama qildisan, bizda noyabrgacha, nima edi, noyabr oyigacha Э, charter reyslar ro'yxati bor, charter reyslar o'zi aniq noyabrda bo'ladi. Ya'ni bu degan charter e, oddiy reyslar qo'yilmaydi. rosa katta ketishdi. Men aytdim, "Ey akalar, katta ketmanglar, ochiqlama bo'ldi. Sentabr desam ishonishmadi. Mana xudo xolasa dalillari bilan hamma narsa isbotlandi." Bilaman, o'zi ja unaqa xursand bo'lisham e, nima deydi, kerak emas. Sababi u oldinroq ochilish kerak, hatto avgustda ochilishi kerak edi. I ochilganda ham etap-metap bo'ladigan bo'ldi va to'g'risini aytaman, men o'sha koronavirusga shubha qilayotgandim yo'q. Juda ko'p tanishlarim haqiqatan O'zbekistonda yomon tarqaldi, juda ko'p tanishlarim koronavirus bo'lgani uchun o'sha bab oldini olayotganini o'shanda his qildim. To'g'risi, chunki ungacha o'sha men tanishlarimda korona chiqmagani uchun men e, unchalik seryozni olmayotgandim bu narsani, jiddiy olmayotgan edim. Endi Xullas, sizlarga demak, sanashni boshlaydigan bo'lsam, mana shu aytganimdek 5 ta davlat birinchi o'rinda e, etap meta qo'yiladigan bo'ldi. Bulardan 4-sentyabr, ya'ni ertaga Turkiya Dubay oddiy reys qo'yiladigan bo'ldi. Hajir toshlar, Turkiya Dubay. Faqat video davomida, ya'ni gapirib o'taman, oxirgacha ko'rishinglar kerak, sababi video davomida e, prosta tak bilet olib keta olmaysiz, uni ham tushuntirib o'taman, lekin juda ham oson. Tak, 4-sentyabr eslatib o'taman. Turkiya Dubay oddiy reys. Agar siz bilet olib qo'ygan bo'lsangiz oldindan O'zbek havo yo'llariga Sizdan Turkiya havo yo'li ham bo'lsa farqi yo'q, sizdan hech qanaqa muammo yo'q. O'sha biletingiz bilan ketasiz bemalol bu yog'i Zeloni. Xo'p, e, undan keyin 10 sentyabr kuni Frankfurt, Frankfurt Germaniya. Endi bilmadim Germaniyaga boradi yo'l juda ham oz bu videoni ko'rayotganlar deyarli germaniyaga menimcha aloqasi ham bo'lmasa kerak agar bo'lsa bemalol kommentariya qoldirishinglar mumkin fikrlarni ho'p 11 sentyabr almata qozog'iston va nihoyat qozog'istonga 11 sentyabr kuni oddiy reyslar qo'yiladi eng yaxshi taraf shuki endi o'zbekiston ketmoqchi bo'lsangiz через qozog'iston ham bilasiz arzon bu ketishinglar mumkin samolyot orqali vasha xursand bo'ldim. Va 14-sentyabr Bishkek va nihoyat Bishkek yo'llar ochiladi 14-sentyabrdan oddiy reys orqali. Xo'p, endi aziz men to'g'risini aytsam, birinchi o'rinda Rossiya ochiladi. Rossiyani o'sha birinchi o'sha oddiy reyslar tiklasa kerak deb o'yladim. Yo'q, Rossiyaga emas, naobrat Turkiyaga birinchi. tikiladi va meni taxminim 15-sentyabrda bitta videoimni ham aytgandim, 15-da aniq ochiladi. Chunki uje ochiqlama bo'ldi desam, o'sha aytganimdek firmalar yo'q, ochilmaydi, noyabrgacha uyda bu uyda degan gaplarni aytdi. Hozir ko'rayotgan bo'lsa ham kerak o'shalar. Mana brat isbotlandi. Xudo xohlasa bu albatta Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlandi. Endi bemalol O'zbekistonga Bishkekdan, e, fandima so'ylaymiz, e, Qozog'istondan va albatta Turkiya Dubaydan, e, undan tashqari Germaniya Frankfurtdan O'zbekistonga ketishingiz mumkin. Hech qanaqa muammo yo'q. Va albatta shu qatorda O'zbekistondan ham tashqariga chiqish imkoniga egasiz. Endi bu samolyotlarga qanday bilet olaman deganlar bor. adashmasam 72 soatmidi shunaqa bir 2 kunlikmi shunaqa e, vaqtni ichida siz doktordan o'tishingiz kerak medasmotordan. boshida bu narsa juda ham jiddiy bo'ladi to'g'risini aytaman qayerga boraman uyda deb e, qilasizlar keyinchalik buni ham yengillashtiradi sababi turkiya havo yo'llari xuddi shunday qildi ichki sayohatlarda mana o'zim yaqinda istanbulga uchib keldim uchib borib uchib keldim ya'ni hech qanaqa muammo bo'lmadi telefonda o'zidan предложение bor o'sha sms jo'natdim сразу menga kod keldi o'sha doktordan o'tish hali oldin korona bo'lmaganligim uchun qanaqadir kod kelar ekan o'shani kirgizdim bilet olyapti telefon orqali olamanmi hech qanaqa muammo yo'q bordim keyin hech qanday ish narsa deb so'ramadi deyishilmadi faqat bilet olayotganda o'sha kodni so'raydi xolos endi bu narsa e, endi tashqarigacha ketayotganingizda o'sha qog'oz so'raydi ekan bu qog'oz e, medasmotorga o'xshagan bo'lishi kerak uni to'g'risini aytaman bundan keyingi videolarda подробно tushuntiraman qayerga boriladi aynan turkiyadan yoki dubaydan yoki boshqa yerdan qayerdan olinadi bu narsani albatta to'liq informatsiya olib to'liq ma'lumotga ega bo'lib keyin tushuntirmoqchiman xullas e, qisqacha chapanasiga aytganda o'sha qog'oz kerak bo'ladi attachment aytgan bo'lsam 72 soatmi shunaqa deb qo'ygan o'sha qog'ozni olganingizdan keyin siz biletingizni olib uchishingiz mumkin va O'zbekistonga borganingizdan keyin rasmiyatchilik uchun 14 kun mobaynida karantin qilishingiz kerak uyingizda, ya'ni tashqariga chiqmasdan iloji boricha. Bu narsa fakt, bu Turkiyada ham bor. Masalan, hozir O'zbekistondan kelyapti o'zbeklar, Turkiyaga va bularda ham majburiy 14 kun uyda o'tirish kerak aslida. No, chiqib ketib ishlab yurganlar bor, yana o'zini ishiga qaytganlar bor, boshqa shaharga o'tib ketganlar bor. Bu narsa bor. Endi bu narsani 7-24 soat tekshirib o'tirmaydi. No, e, rasmiyatchilik uchun agar siz mabodo bir ushab qolsa, tashqarida bironta ayb ish qilib qolsangiz, ushalib qolsangiz, shunday e, mahlab qo'yish mumkin. Sababi bu shtraf keladi. E, qonun qoida, yes, qonun qoida deydi-yu. E, duruj va duruj va suluj va suluj. O'shaning uchun iloji boricha agar ketadigan bo'lsa, shu narsani ham bu babi menimcha aeroportda ham aytilsa kerak-ku. O'sha chegaradan o'tayotganingizda menimcha xabar bersa kerak, 14 kun yuzda karantin saqlaysiz deb. O'sha qog'ozlar haqida albatta yana ma'lumotlar beraman. Qanday olinadi, nimaga? Xo'p, endi oxirgi so'z Rossiyadagi vatandoshlar emas Ukraina, Belarusiya, Qrim, xullas bularga mm, bir narsa deya olmayman. Albatta etap etap deyilgan, bular qolib ketadi degan narsa yo'q. No, Rossiyaga bilasizlar, Turkiyadan ham, Dubaydan ham, Koreyadan ham eng ko'p charter reyslar, eng ko'p charterli poyezd reyslari e, Rossiyaga borligi uchun bularni sekinroq, o'sha 15 dan keyinga menimcha e, chegarani osh oddiy reyslarni qatnovini tiklasa kerak. Sababi Rossiyada ham o'zi koronavirus ja unaqa tinchib ketgan yo'q. O'shani evaziga. Atak hech qanaqa muammo yo'q, aziz yurtdoshlar, bemalol endi bundan keyin biletinglarni agar olib bo'lgan bo'lsangiz, ketishingiz mumkin, olmagan bo'lsangiz olishinglar mumkin. Mana endi olsanglar bo'ladi. Faqat aziz toshlar o'zingizlar fikringlarni kommentariya qoldirishingizni iltimos qilaman. Bu videoga like bosganlar, kattakon rahmat, tarqatganlarga alohida kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Obuna bo'lganlar Alloh sizlardan rozi bo'lsa, Xursand bo'ldim, chunki bugun juda ham xursandman, chunki bu narsani men juda uzoq kutdim. Kattakon rahmat sizlar bilan men Muhammad Jomadov kelgusi videolar Ya'ni bundan keyingi videolar orqali ko'rishguncha <laughs> xayr salomat bo'linglar.